Vos lo quedáis 5, termina el trabajo. Tú devuelves ya, hermano. Tú no sé cómo uy A la mayoría hacker, man. yo hacker. ¿Oye? Ah. Pelotón presente y listo en la zona segura. Tinha mais, velho. Tinha 12. Contrato de recompensa identificado. Da igual. Contrato de recompensa identificado. Olvidadlo. ele perder, eu morri na cara dele, velho. Meu Deus do céu. cu. Não. Toma no seu cu, desgraça. GG, boys, GG's. Scheiß Note, das just scheiß Hacker. Fick deine No, no, no, I know what it Translation. looks like, but I'm not hacking. I work for Activision, mate. I'm trying to find the glitch in the game, you know? It turns yeah, out you, you press... Uh, no, no, it turns out if you press Alt and F4, it will give you MBOT. So, please don't do Go that. Go fucking get alive, you doctor. Please don't do that. Okay, call for Janie Activision. Uh, shut the No, to wyboraz nadal.